PP Negeri Sare Aceh. Pada hari ini, kami akan bermain permainan patok lele. Nah, pada permainan kali ini, kami akan membagi menjadi dua grup, di mana masing-masing grup terdiri dari dua peserta. Grup yang menjadi pemenang pada permainan patok lele ini merupakan grup yang mencapai total nilai skor 100 poin. Mari kita saksikan keseruan solis. komparnya saya nggak kayak gitu pelit pelit itu udah taruh balik makanya kalau hitungan gitu pastinya nah Kalau saya di tangan teko aja. Lempar itu.